今天早上我放了六十只竹鼠在这里这个池子里面，让它适应一下，看一下这个环境好不好适应。这个好个提到这里了。第一排狗什么号码？让它适应一下。现在看上去没什么问题，个个都是吃的好，睡的。好。好的竹鼠是，所以它的消化没什么问题。

chung là ổn định chỗ ôm không 现在没什么问题，一个都没问题。啊，等下我们陆陆续续慢慢的搬过来。那池子还没建好，正在建。